mbakulisayo nyo mukuumulako okwo n'embibazi okubeera ku programu yaffe ettaala ne mbajjukiza ti nno kansoling kansoling abeerawo wano buli lunaku olwokusatu olwokutaano ne ku sande jangu n'emitwalo kumi emitwalo abiri emitwalo ataano kakadde olabe omusumba kubanga zo programu za kansoling zikyagenda mu maaso ate nga bwe tusabira n'ekirwadde ekya covid-19 okukkakkana akati watugendedde mukuwummulako nga balais gomesi gamet emengo bebaza mukulutamala ebiru nebaga nti nno singa obadde wakwesimba obandikusiza akalulu mm-hmm. akati ate ne bakuleetera uh, ono musa okuva e erweru naga nti mwami twamala emirundi tutangaze kusala kanyike uh, ate yejjime naga nti no tubuulire ku mukago gwa bobi wayini mm. ne beesije n'enteekateeka yaabwe eyanedda kakati kansoke mbalage mm. besi yajja atya eh. negundi yajja atya briefly kano akatabo nakawandika the making of dr besigi hmm. ki ekyaleeta besigi nakawandika 21 eh, nga kadda kadda hmm. the making of dr besigi briefly nkugamba kiki ekyaleeta dr besigi the fears are now not from the opposition candidate no their fear is that another person who is not part of them can succeed the president This explains why they are now bent on removing the president before another person does so. These fears are not restricted to Dr. Besigye and his group alone. They are everywhere. In politics, there is a process called gradual socialization. It is where a group dominating power for a long time reaches the point of fearing the consequences of losing it. In my earlier books, I pointed out if the Western I lost power gradually. There would be no civil war in West Nile. Mm. After the defeat of Idi Amin, the same would apply to Acholi. There would not be Kony. A very swear related the political power to a blanket. Once in it, it is warm. Once out, you feel the coordinates. Mm. Kakati akaluka semu ogeri akalukumurenda chenda mukaka. Kati sabawistana. Mm. tolaba ssemwogere abadde mu gavumenti emyaka mwenda mm. atunyenyeza bwati ekintu kyaffe si kinywezo emyaka kumi tununudde abantu tukoze buli kintu kyonna tubawadde eddembe mm. semwogere atunyenyeza bwati bintu byakiveera walaba ekiveera bakizaawo ah, yes lwaki bakijjawo yanti ekiveera baali bakibiddemu nnyo bakiba misusing of it museveni yali wakuwangula naye nga bati kyovulaba era bidandi yakugamba ti pulezidenti museveni yajja mu mitingi n'abagamba tukyasobola okwongezayo emyaka mm. naye tugenda mu kalulu n'abalaga sitoola eyo mm. binanayimira n'amugamba amusiwa akalulu tukawangula kyekyabeeza bidandi ow'amaanyi nababuulira nti bidandi mu myaka gy'enkaaga yaleetawo nu pulasi siri mu ngeri yekikolosofanebawangula <laughs> akalulukaipc ah, <laughs> ng'alirirayo bunyomu ki eh. naye nabagamba nti omusekuzi w'eddagala tasuula ssabo kuba siyayina ekisire kati bidandiki yali asekula ddagala wa museveni era bwe yagenda empeko zasigala teyagenda nazo era yagwa bakateekayobaani hmm. kakati baabesije mu biri kumu abawesitaana baleeta besije jangu okuuma oluggi lw'emmanju beeramu opozisoni eh. nga bwe kigwe wa museveni era ffe tukiyoolawo omulimu eh. agukoze since then kyogaba nti no besije ayina omukaggo ne gavumenti eri buyinza abantu bali era besigye nkugamba wano nabagamba nti mmwe ffe tugenda kubakuba tubamalewo mm. mwaba besigye olwendowooze nabagamba mu byobufuzi tulina kyetuyita diary farm mm. politics nti abantu abamu bagenda ne baddire eggwanga ne balifuula faamu yente oba e, egundi ekibiina e, e, banyankole kwetera nakyabanyankole mm. bugisu cooperative kyabagisu masaka cooperative kati kanakatabo manyiwe nakawandika mm. nakawandika for god and my country note this book was written on first april 2012but it doesn't mean it is fulsde book mm. i usually write important reports and my book manuscripts on sundays lwalinaku lwa sunday okay. nga lunaku lwakulimbaulyabwenabagamba hmm. hmm. hmm. nabagamba nti lwaki dialefamu tesobola kukola lwaki kabira emu tesobola kusuula museveni mhm. kemudidde uganda nemugifuula banyankole kweterana tubakubye fe abamawanga amalala eh? bwenabagamba mhm. biri gundi absence of anti museveni sentiments where a president loses power to former allies there must exist personal sentiments The officials or people who count must be convinced that the problem experienced by the people are a result of personal mistakes by the president. This leads to an exodus of leaders from the ruling party to other rivals parties. For example, omukulembeze banne be yalwana nabo bwe bamukubira ayina okuba nga yeekuza ku njama enzibe eh, beyajja nabo munsiko eh, mm. babeetiye bano twalwana twakola ki museveni yabasalira amagezi anti bubagamba nti nno eh. abawabirenge eh, anti ye yabasalira amagezi yali enyama museveni okuva mu nsiko hmm. personalize the wo nti lulwenga kyanini abaana ba museveni obasanga eyo baana bani benalemu museveni yaleeta emirembe museveni yaleeta emirembe bayimbabonna nabejjayes he personalized the war gavumenti ya museveni and when museveni came yategeera nti ab'omunsiko bajja muleetako olunderebu eggwanga naaliwo abantu ne balonda eyava mu nsi anti oli libaleeta toli marsenal mm. genda weesimbewo yabakuba ensi we yaginunula yegiddiza abantu tebakitegeera mm-hmm. ne nkugamba ntiyagiddiza abantlwaki yatakyusa palamenti yekyusa anti yagitekamu influencenedda ekiswabwe nze kamba buli nga ndi mu opposition hmm. nvuge nti tumukunde ajja banywesa amazzi hmm. musabe ekintu kimu kuba nze tumukunde wenamutiira petero tumukunde yagaa nti nze sibangako na luganda na fasirit yekyegaana yekyegaana tesibalinako luganda tumukunde ajja kuba gavumenti nze mmanyi omukyalo omusajja omu yali mu loogi kakati n'agenda na, awulira endonga evuga mulumu endala yabaga nti muggulewo mhm. bwataba mukazi wange sente njazibasasula mhm. e, eyo disiko yewange yenyini e, ngaagimanyi era era bakwatira mumukazi we ngendongoyemuyagaa nti eno <laughs> sitireewe ya lediyo yange eno <laughs> mhm. kakati nze bano abasajja mbamanya and how they do and what they want to achieve mm. nti pulezidenti museveni yabakubira ku kino naye mbaga nti muddidde olutalo lwonna matembe kazoola mukisa muntu mwenna muli bakabiremu muddidde uganda mugifudde banyankole kweteranana cooperative unionnkubuli nti bikola kakati negamba nti the vesages asenior general mulijekt from bannauganda mm. these are people who served in key positions of government and their weaknesses are well known agustino luzindana was inspector general of government igg and a lot of corruption scandals occurred while his eyes were widely open miriam atembe involvement in the electoral commission and azis kasuja well documented mm. Dr. Besigye served as the Minister of State for Internal Affairs, National Political Commissioner, and Commander Masaka Mechanized Regiment. Mm. What contribution did he make at that time to the improvement of soldiers' welfare as Commander Mechanized? What structures did he put in place for NRM for cadre identification as National Political Commissioner? Mm. How many schools did he visit as a guest of honor at the fundraising ceremonies? On the other hand, bashaija kazola wozala dis kampala with immense powers and influence she also served as eso chief and had a stint at ruzira mm. nabagaa nti mu buli ava eno nalwanyisa museveni kasita mu gavumenti olinda okugoba oba ofudde togenda kyobala semwogere yetalinda mugoba besi ah, ah, yali katebe yali kamanda mekanabeera tifo bulijo kisikiti nagenda ebweru nagula emivumba gyerikopute besi eh, yagula emivumba gyerikopute kakati kiki ekitegeeza nti no bamafias ebakwatirako besigye anybody who wait to be sacked by museveni after serving in museveni's government is as guilty as museveni eh. yes vamu naye when we wait a leader to sakayo kakati singa nkugoba mu bufumbo noga nti mirundi ali abantu abantu tebakuwuliriza amaze kugoba kitegeeza nawe obalya hey. oyo omukazi talina mpisa omukazi talina mpisa talina mpisa agenze yekka si gwe omugobye weni zina empisa yakaziyiga mm -hmm. kakati bati bakimanyi nti oyinake weekoledde ronda museveni ate gwe gyomwesimbeko kyobola nti ono bobi wayini abadde afunye omukisa abadde kiriini kakanega nti akatabo kakubiri akatabo akokusatu nenkulaga ono bobi mm. wine namuga nti bobi wine ayina omukisa munene nnyo yes. abantu embeera y'olwaleero abakutte obuyinza si bamaanyi mm. ensi abamaanyi yabafunza dda mafuguli <laughs> mafuguli eyo golaba alinga wakatemba mm. naye ate nga yasoma yes. yafuze tanzania mm. nenkugamba nti katikkiro wa itali musezi wa ndongo kituufu ono pulezidenti wa bufalansa yawasa omukazi nga mukulu ku ye yamusomesa mu pisiri <laughs> era bwe bashira kabaani abaali kuvugako bufalansa hmm. ono trump akuba abakazi ku bibiina sibeba obama sibeba kennedy ensi eweddemu abagezi uhulu kinyata bamulaganga nga atamidde ngatula mumwenge ono luto bamumanye empisa ze yatundanga sekoko ku railway station ngaatunda mikyomo gyankoko yes, yes. nekuba nti ensi abakulembeze abalina substance baweddemu wayi mhm. generation y'abavubuka tekyabuuza nsonga mu amerika baagaana abakazi okulonda tibabalonda musajja mulungi era mu amerika buli president wa america abadde handisamman yes uh, uh, eh, bo balowooza ebyobwerere ebyaki era wenakugaana kugamba mm. nti issues of youth is like any other challenge, poverty and disease. This is why Bobby Wine poses a serious threat, both to government and the opposition. In my book, Causes of Youth Unemployment in Uganda, I pointed out that the NRM government reacted out of political pressure mm. to accept the responsibility over provisions of jobs to the youth. Interestingly, out of sheer political opportunism, the opposition has adopted the same policy that government must provide jobs for the youth. Actually, the problem of youth unemployment is prevalent in almost all countries. The only difference is the ratio of the unemployed to the employed youth. This is why colonial governments never made that blunder of creating an impression that they bore the responsibility of providing jobs to the youth. Mm. In some countries like Kenya, government initiatives only stops at imparting skills in the youth, mm. but not committing itself on job on jobs the way the NRM has done. In the same box, I pointed out that the tradition in Uganda dictated that it was the responsibility of the youth to treat to create jobs for themselves. Mm. This is why in case a young man of 18 years died in Uganda without a house, a hole would be dug through the wall of the kitchen to remove his body. If this youth had children but left nothing behind, a roofless hut would be constructed in his father's compound to demonstrate that the deceased left nothing behind for his children. The fear for this kind of embarrassment forced the youth in Uganda to work hard. Kitufu. Yes. nabagamba nti bobi wayini waabakubidde ye gavumenti okweteekako nti yewa abantu emirimu neebawa ssente tekisobola tekisobola ne mbagamba nti fe mu buganda twakuzibwa obuvubuka bwe bukolera obukadde omuka omwavu amera amayembe mm. lwaki abadde atomedde nazalawo bamubuuza nazalawo tomuva mabega nga aswikinga kabina mm-hmm. era ffe mubaganda nomala ogamba mukazi wo nti nyoka akusinga obulungi wamulabirawa eh, eh. nyo omukazi mu buganda gwe bakwata n'atayogera ye nazaala eh. asiba busibi tayogera mawano kiki tayogera mawano akunira bukuniyadduka budusikasa mukodomi wamuvumbagira kyokola tebagala kubeera waka mukodomi womudduko kakati ffe mu baganda abalina benzi obukote hmm. buliimu nazala omutuula mu benzi omwavu yatomera omwavu akanya kugulu <laughs> okugulu okumanyi hmm. okwasa enkumulumbe nekyalaani kati byombi bye bikulema naye ffe abagaga tetusula mu nyimbe eh. byoguze bye bisula bikuwogerera yes kakati omuganda yakyawa nnyo obwavu nti omwana omuganda bwe yabanga awezezza emyaka 18 n'afa mm. ng'ayina abaana mm. omulambo gwe baguyisanga mu ffumbiro batemanga ekituli mm. mu kifumbiro ne baguyisaamu bwe babanga bakwabiza olumbe nga baleeta emmuli ssatu nga batuuzaamu omusika twembalasiyu wano kitaawe yaleka takoze thats wayi baganda bwe yayinkala gituwakaka nti twasa bakomenga emirimu kakati bano baleeta akajanja kaabwe tuwa bavubuka emirimu tuwaki tubawadde sente tukoze tutya are you the only people who are confronted with unemployment you fairy to explain museveni yasanga tulina univesity mumakerere tulina makumi ana makere univesity eyo yenyini emala wiiki bbiri ngaegolati wetinga i tell my children kati mwe temukyasoma kufuna mirimu how have you utilized the knowledge omupasa si yakunonyeza omukazi kyogamba nti no bobi wayini koalution ye nebesiakati balina ono bobi wayini yava mu kino tyali tasaana nakwogerako nadda mu kkuba enkuŋŋaana ye yayina kulaga bavubuka hope kubanga okujja kwa bobi wine kwali kutegeeza nti besige bamuwangudde emirundi etaano va mu ntebe besige tagenda kuva mu ntebe besige genda kumujja mu ntebe ngaakwasa tumukunde kuba ekibiina kye yakitta nakiteekamu amulyati naddira omukazi ono kiiza mm. eyali akyamuka mm. n'amugjawo naleeta atasobola kwogera yes besige ngatta kibiina kiri ati kuba amanyi tumukunde tajja muyisaayo kati e kati kyogama tibesije hey. Eh. yakwatagane tumukundu hey. Eh. bobi wine bagala kumutta bose anti yawedde bobi wine era nkubulira wana kubanga bavubuka bonna essuubira bade balina mu bobi wine nkubulira yawedde kangubulira hmm. omulungi mm. omulabi hgtv osobola okusindika message ku simu noti musanvu noti tano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda message ngaolina kyobuuza 07 05 nsanvu mu bbiri kakati mhm. mm. kana akatabo kalabye nakawandika ku bobi wayinikana mm. nakawandika ddi katonda yatuwa emitwe mm. eh, completed at on sunday 23rd july 2017 at my residence in zana mm-hmm. kakati kano kano kootegerere nakawandika kano nakawandika ketugambye ka 2 kaakati netuyampandiika kano kano 21 kaakato kakugamba nti nakakomezawo ku switi kakugamba mm-hmm. from colony press to common nalanga mbabazi tibagenda mugoba mm-hmm. naye nkugamba how museveni defeats his enemies naye mbabazi ate tulaba nrm nmuseveni bakitiza kumugoba yawe kirala mm. ekyo kirala nakugamba nti nababuulira mbabazi mhm. nti mbabazi asobola okugenda wabesige kuba besige kimanyiddwa nti besige gwe buli lwogendayo ayina loolo gyakuwa kuba toyogera nabesige eh. oyogera nabali abamuteekawo bamafiyaz eh. besi ye petrol station yekola bobi waini ayimba Neta. because any government will creep your revenue resources lwaki besi yetavumirira babbi etasobola eh, bebamuwa sente besi ye bwe yadduka wano n'agenda ebweru ku faamu ye babako yadde empunu mm-hmm. eh, agenze mubuyekera nateko ekibiina la pa besi gye buli bamugalya mu nyumba afulumamu bagalyamu bagikugalyemu gwofuluma walaba ekobo gwenebafulumaubulira yes besi yeyafulumirako mu kikonteina kyamazzi omwana wange wa p5 danga dadi iwa indanger but you ataka besigi besigi etans himself into flogs eh? she gad to live his house in <laughs> one day refined besige here <laughs> omala ali wali atudde gondi <laughs> besige nadduka ku mayombo <laughs> eh. wali olabyeko omuserikale atoleseza besige nga bamututte mu kotimaaso omuvunaanolwaki mm. bwe bamunyiga ennyo nga bamutaamu nti gwe fuluma eh? olaba ali bamugambye nti bamulondere ne mukomera kintu kyasi nebaga nti besige muzukulu wawaka <laughs> mwami wamaka tugendeeri jjanja nyinza okufuka munva nakugamba nabagamba nti waliwo omuntu wano abuuzizza eh. mbu ayita mu makubo ki eh. okusisinkana mirundi eh, ani owuna aea uh, message firi mm. ate te nkugamba eki mm. nkugamba kani mbabazi gyoyindokita besige mhm. katuteekeho mu kifo kya besige bobi wine tumuteekemu mm. this is olusanirikire judging from our doctor besige and fdc has been treating big wigs who live nrm For example, none of those who have joined the FTC have been given an influential job. Kituufu. Bogende wa besi jo sekula dagala. Ye yali ke mandwa ye FTC. Todda mukulinyibwa ko mando. Ah ah, ewe ya ine mandwa ko sekula dagala. Ne amuli atya sekula dagala. Nakugamba. Eh. Deretari ya kateka ya. Mm. Yali Prime Minister and Foreign Affairs Minister of in charge of East Africa. Mm. Na defecting and agende we ebiwa besi. Mm. Direti eria kateka ya endeta mbingi special envoy for Dr. Besige. Direti Dr. Sulaimani Chigundu also did not clinch the presidential party card as expected. He ended up being a junior partner. When, when the former Katikiro of Uganda, mm. Joseph Mruanya Mulisemogere, joined Dr. Besige, his team became his team became a briefcase carrier for Dr. Besigye. Mm. Obviously, Mr. Semogere had more political clout than Besigye. Hmm. Kankubuza, mm. in almost circumstances, Dr. Chigundu ne Katikiru ne Besigye ne gwe baali balonze okuvuganya. Oluzani gwe baali ba deputy party card. Bandi wa Dooli. Atali Besigye. Yes. Naye bwe bajja eno balina kusekula ddagala kuba abaateekawo ekibiina temubamanyi. nekigamba sebagamba nti nekibiina kya fdc eh. kyatekebwawo bamafiabawestanas nagamba sebagala nti gwe sebagala leka naawe kusaaga toyinza kulembera dipi kubanga musiraamu eh, paapa akuba esimu ayagala kwogera n'omukulembeze wa dipi nti ali muswala kisoboka bannange nga tutandika olukuŋgaana lwa dipi tuyiteyo atusabira owamasekapulaali najja kino tikikusaba nga tuyita mu mwana wa yesu kristo nga gwe haja atazaaza katonda otuddaawo tekisoboka ukant mulimu ne famiry gyotunuulira tibannange nakulira wano bukulizi nkuluma bwe bamujja mu buyinza mu nkaaga mu kaaga yagenda mu neighboring country kati eyali president namugamba nkuluma kukolere ki hmm. kankuba obwavice namugamba don't waste your time am not a citizen hey. yes Eh, era nabana abaana bwe bali gurupu y'abana abaana ne bwobagendamu tewali kyebakuwa nemuno nabano bamafia baboogera baga nti ah, waliwo otu mm, mbagamba bulijo nti omuganda akubuuza nti oli wamba owayotera obagonja wakalira hmm. the influence somebody's influence is measured by the distance between the social political power and where you are nti omwana wa president museveni tewali mwatabaniwe ali ku chati ya gavumenti naye vice president sekandi obalugunda nga bakugambye nti kutwale wa museveni esawa kumi omwana wa museveni agaa nti muzee ja nkutwala ku sawa bbiri olindaano yes, ku chati kwali ah, but is near the social political power <laughs> kakati nkugamba hey. general eh, nkugambe Can Mbabazi play that role? Can Besigye play that role? The message is clear. Dr. Besigye role is remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do? Uh-uh. kakati eyo vaayo waliwo wano asindisa emessage ayagala omubuulire ku nsonga za nira bagoba abantu mu kitongole kya nira okufa obufi omulala agambye nti nno ebyakanyika ebyo biyimiridde bitaaliwulira hmm. ekitongole kya nira namwe byemubuuza tebiriyo hmm. nabagamba nti museveni is forming his government hmm. obuuza nira nira gye babadde bawa sente nayekuba enkundi nemusiiba munyiri nemukolaki oyo yamugobye naye ate bamafiya basese bagamba etaina yadde ekikumi tubadde tuzimubbako kakati oyo omwana gundi katesumba agenda kuyimirira wabwe mhm. ali namusanyukidde nnyo katesumba kagenda akuba eriod eriod mujozi namuga nti ozanya potical masturbation <laughs> yes eriod is a minister yava mu constituensi emu nalaga mundaokulonda eh, ne bakusazamu kati ye nengalabiye ejogolye okutekinga abantu for granted katesumba gwe bagobye muki mugundi ah, ah. agenze mukalulu anti katesumba <laughs> bamugamba yabaga nti munkwateko mulabe ensesemi nabakwasa fairo kumi nze nayegenti olaba mukutteko kakati nabano walike ne gundi walike netulyagenda hmm. babagoba mureya mukitongole kyamasanyalazi hmm. nebaga nti mutweka kutwerekako bagundi <laughs> okututwala mu kooti ngaomulamuzi tumaze kwogera naye ntiatuwerawo bbeyiwalabyebabakuteyo eh, kati ekyalenge museveni gyayina era bano bebalonze yabagambye mm. nti kasita members of the first family an of them akukozesa gwali mu kampala mhm. n'omuguza poloti n'agitunda mm. gwe gwensiba lani to understand kyena bagambanga bulijjo tiba n'abantu bwe bategeera nti oli mu vetting process nga bakubira essimu mm. pulezidenti yabalagidde bakuteeke muki munsonga eyo eh, kubanga bwe baba bagenda okuwa omulimu theivetune ku kyalo kyewamwe ne bagendayo kakati tunoyewa history bani tebabikola eman like me tebwalinkirira linza egenda mu state house sikola mu lubiri kituufu naye olwokuba tebakola evaluation anybody who recommended meet work in state house mumugobe brain yange tekola mu state house ikolawa e nabagambye mu lubiri lwa kabaka nkugambye ah, <laughs> sikolayo nabagambye nti muntunulye munsenyori kanyeke ayina phd mm. dokita songu mukodomi waffe mm. ayina phd ngaobalabyeko mm. nga babatwalako enaluzaali bantu bakubeera mu seminary tebakutege oyo gundi kanyeke eh? waliwo dokita mbaziira yawandikanga bitontoyes era yeyononeka nti yeyononeka kanyekecyampula ini emakerere bagezi nnyo kerezi yange ezi nnyo nti mirundi basobolamu obwafaaza era baligambye nti gweoli mugezi genda musosiety endala youcannot take mirundi to state house kumirundi tegyogebwakati vetting yabwe yali tekolalwaki eh. ah, ah, nkola ekibiina kyobufuzi nga museveni yakyaliwo eh. nze mperekera museveni wano bwe bankutteeka obukwasi ngenze nenezerawo gundi eyange abaana bange bagenda kutandika okulya sente eh, weebale tukubira ababbi ba helethe eh. babadde batusibyeko abalwadde abataliyomulinde enamba nabagamba nti kasa purezidenti yabagamba nti batwaka drivers nagamba nti tetusobola bajjawo nebakuba mu ngalo kakati nebamanya nti badwaka drivers temubakuuma amajigegaali bakuumi abamalaaya baleme egendayo mm. bo baali bamanyi nti buli malaaya akafuna bafunye owokutwala <laughs> kyova olaba badblak avaayo abagamba mm. mbonedda badblak lwe yamubuulidde nti bamubbira mu sente kituufu naye nze mbeewuunyi mm. nti bw'oba onoonye wakubba badblak omubba ye yakunambadde ensiago <laughs> eyabagamba eh, badblak sodinale malaaya eh? mm. nze era newuunya abasajja badi bulaka mm. abakazi abaganda abo mm. ekyabagoba ku banyarwanda mm. abakazi bebakubanga enaku bakubira enaku ki nga bebabasasula etikiti naye abakazi abaganda baali bamaze okutegeera abanyarwanda abo mm. nga bwamusaba omukwano bwenayagana bukagundi nayogera <laughs> sijja kwogera ate oyogeddeyes mm. kakati badi bulaka ngaoyina obuvunanyizibwa omukwanira ki naye abasajja balowooza nti ndowooza ekibatwalayo yeyakola mu ngeri yanjawulo <laughs> n'abakazi nabo bagenda nnyo ew' omuntu akwata abakazi yes tiwaki abakazi bamwagala nnyo nanka ngende mu testingeko especially ilitrate kakati bad black mwamubbiramu sente why did you nze bampaayo mm-hmm. toyinzaga nti teri influensa bwe twawa mm. they called me as an influencer nti bandaba kugundi ku youtube they give me ten million yes. kakati ogamba ote ntwakoleranga bwereregiven ten million eh? yes atesikire siraba na wenali naye baliko rekonaizinga sente ne bazimbu kakati mugamba mutya nti bad blak temwamuwa yesu yali emu mm. nti tulimba tutya museveni tulina kyetukola ku bamalaaya mm. tulete badi bulaka naye nga yisu yabamalaaya teyali yakuyita badi bulaka mm. yisu yokukwata bamalaaya yali yakuleeta maje yes. gakuume bano abatrakt obutayingizayo muntu nomubakigaana nebakuleeta kubanga akasajja kano akasajja ako akajja okufa obubi akasajja kona kagamba nti ewamme muhanga muganda mwenyina waako balizikatampeko yaakasajja byonna kekabikola kekawandise omukono gwa pulezidenti kekagenda mu banka nekabayo kekakola nabino bakeyita kagezi nyo buli wenda bonanka kuba nenkamalawo ah, iyako anti nkugambye nti kakola yaku deception nti instead you appear as if you want to solve the prostitutes problem bring bad black and tuyise ne munnaabwe aboogere uh-huh. tutaddewo n'ekibiina ekiyamba bamalaaya mm-hmm. we don't need that kibiina what we need without even wasting money mm. president has directed truck drivers to go to design these places that must be guided by updf mm. yabagamba nti nefulasika yemmere mutambule nayo eh. kati bano ababbi ne bagamba no mwe mumulage nti bamalaaya mubakolako naye nga ffe kyetunoonyamu bamalaaya bagende mubatwaka driver babakasinga akantu mhm. tufune sente tutwale embwa zaffe mu isolation center kakati <laughs> onagambe nti kulwokuna nolwokutano kakati bagenda kukufunira wa kulwokuna nolwokutano mm. eyi era gyembadde eh, the only program that mm. has changed mm. is the nbs program mm. yes ate top gundi kwendi topu topu babadde balina ebizibu byabwe mm. nti bafuna obuzibu naani mm. n'omukozi waabwe busuulu mm. kakati nze ndi musajja mukulu tubadde tukola fenna wano ne baleeta pulobulemu ne baga nti bakugjeeko as a human being okundaba n'omuntu omulala enkya nti omusajja gwe mukazi olwafudde profesa sibambi yagwamu abaana ne bamukyawa yafa munaku nnyo the way sibambi conducted himself after the death of his earlier wife yali amusibisa nemukomera nga gundi eh? madala eh? you see my wife these days ayogera mu paliament eyakafe eh, what is your conduct nsibambi singa mukazi we yali afudde gundi nsibambi polisi yali munonyezaku mubulaaya how do you conduct how can a human being conduct himself after the murder after the loss of your wife oyo wa husband kakati nti enkya ne bakugoba mm. toga nti enkya next ku saturday nkomawo tosobola let me give these people a chance naye nza olukwa ah, kati mirundi takomyewo oyo mutwale no kyekyali ku top radio nti bajjawo ba, ba kubusuulwa nembagamba nsijja kujja until you solve your wachi because i cannot impose you on management kitofu sisobola mm. si yange mm. na bobe bakundetira nze nzi ono buzizi mwakachusa abantu bameka banji is up to you what what tramal is a program ne mwetika mm. ne mwetika utaja <laughs> tugume na mwetika <laughs> we wa mwetika kato mutti yes kubanga tuli bamutaddemo bampakiddemo ya rotating around the same issue omuntu li ono gwalese kitegeere nti yeye alina okwogera okusinga ki gwe omubuuza omubuulira bubuuzi omugana naye kino ndowooza si kituufunaye bwe kyebakola bajja tulwanagane hmm. omulungi omulabi wa hgtv puroguramu yaffe ettala bwetyo bwetambudde eolunaku olwaleero tujja gibaddiramu nkya ku saawa 3 paka saawa nya n'ekitundu ez'ekiro mujja kubeera nga mugiwuliriza twongere okubategeeza nti no kansolingi weeri wano buli lwaku 3 buli lwakutaano buli lwa sande jangu nemitwalo 1 emitwalo 2 akakadde tusobole okubeezaawo tv yaffe ne programu zendala